Na véspera do início do Troféu Brasil, vale aí o último rescaldo de uma avaliação final do que aconteceu no Campeonato Sul-Americano Juvenil, essa avaliação que vale exatamente como referência da participação brasileira. Brasil que terminou a competição com 99 medalhas conquistadas, 46 delas de ouro. Se a gente fizer um comparativo com as últimas edições dos campeonatos sul-americanos, principalmente porque esse atual programa de provas, com a entrada dos revezamentos mistos e as provas de 50 metros nos estilos, está funcionando desde 2015. O Brasil repetiu o mesmo número de medalhas de ouro em relação ao sul-americano de 2017, 46, mas caiu no número total. Tinha sido 107 e agora foram 99. O recorde de medalhas de ouro do Brasil no atual formato do sul-americano ainda fica com o campeonato de 2015, 54 medalhas de ouro. Se a gente fizer um comparativo não com os outros sul-americanos, mas com os países do continente, a diferença técnica do Brasil e demais países é muito grande. Por exemplo, se a gente contabilizar as medalhas, o Brasil teve 99 medalhas conquistadas, o país com, vamos dizer, quem seria a segunda força do continente, é a Argentina, com 57 medalhas, praticamente é um pouco menos da metade. E olha que a Argentina é a segunda força com grande vantagem. O Brasil teve 46 de ouro e a Argentina apenas 14. Essa diferença também é evidenciada no número de recordes batidos. Foram 24 recordes de campeonatos quebrados. O Brasil teve 17, todos os demais países 7. A diferença é grande, e é grande também até mesmo pelo número de resultados expressivos. O Brasil teve os quatro melhores índices técnicos da competição, no Juvenil A feminino, Giovana Medeiros nos 200 metros nado livre, no Juvenil A masculino, Stefan Steverink nos 200 metros nado peito, a Sofia Rondel nos 200 metros nado livre no Juvenil B feminino e o Gustavo Saldo nos 400 metros nado livre no juvenil B masculino. O Brasil ainda teve os dois vencedores do Senhor de Cipan, prêmios que são entregues, escolhidos pelos Caballeros da América, que são um grupo de, de pessoas amantes da natação que trabalham há anos pela, pela Consanat e escolheram a Sofia Rondel e o Vitor Pinheiro, ambos nadadores da seleção brasileira. Campeonato Sul-Americano, uma, uma umas instalações fantásticas nesse Estádio Nacional de Santiago do Chile, piscina que é antiga, mas foi totalmente reformada para os Jogos Odessur 2014 e que voltará a ser reformada porque os Jogos Pan-Americanos de 2023 vai ser em Santiago. A competição teve um andamento muito bom, aliás, de parabéns à Consanate e a fechida pela logística da competição, apenas ah, tem que se contemporizar o fato do erro na premiação dos índices técnicos, coisa que a BS Swimming já tinha feito, reclamado aqui um, um post indicando que havia sido feita uma premiação inadequada em relação aos índices técnicos. Erraram tanto no Juvenil A feminino, premiando uma Argentina ao invés da Giovana, como premiaram o Vitor Pinheiro de Souza no sem peito, e na verdade era o Gustavo Saldo nos 400 metros do livre. Erros acontecem, é uma pena porque o nadador, mesmo sendo reconhecido, recebendo o troféu, perdeu o momento do reconhecimento. Campeonato Sul-Americano, o Brasil nadou com 44 nadadores, era disparada a maior delegação, o máximo que se pode ter são 48 nadadores. Nós tivemos quatro ausências de nadadores que pediram desconvocação focados na preparação do Troféu Brasil. No feminino, Arícia Peré a Bruna Leme, no masculino o Murilo Sartori e o Pedro Mota, de olho na Arícia na vaga nas águas abertas e, as, e os outros três de, de, olho nas vagas para o Campeonato Mundial Júnior que acontece em Budapeste. Uma coisa interessante é de que o fato do Campeonato Sul-Americano ter acontecido na, na, na uma semana antes do Troféu Brasil, não há dúvida de que não é o momento ideal para os atletas. E eu concordo inteiramente com isso. Com isso. Acho que a, o fato dessa superposição de competições acaba prejudicando, até porque os nadadores só têm uma chance de fazer a seleção brasileira, que é o principal objetivo para essa categoria, de ir ao um campeonato mundial júnior. Mas não há dúvida de que a competição, o Campeonato Sul-Americano Juvenil, é uma grande competição e o desempenho do Brasil foi excelente. De parabéns à delegação, aos atletas, comissão técnica que fez um belo comando e eu fui testemunha de tudo isso. Fui um privilegiado, um afortunado de não só poder estar presente, mas de ter reportado tudo para vocês. Essa semana é a semana de Troféu Brasil e a gente vai estar junto aqui todos os dias. Até lá!